vita parte parita inventita Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodio ni tui kun meditu do restu kun ni por la kun medito tankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof amedito. Odio mi volas legi leteron al Jo Kuminski, kiu estis sendita la jaron 1894 el Grodno, kai mi estas je pagio 496. Danka la parolado pri reformoi, la nuna iaro estas effective tute perdita por nia afero. Tamen, ni ne devas tion ci char la fina resultato estos tre bona. La minaza fulmotondro tondro della reformoi purigis unu foion por ciam la atmosferon plinigitan de nuboi, cae nun ni havos iam dank al Dio longan tranquillezon cae povos energie labori. En la fino della iaro 1893, signoro Trompeter sciigis min che se mine el pascios persone con radicale reformoi li el donadi la gazeton. Ancao la aliai reformistoi forte agitadis por reformoi. Instruita della maldolce asperto, mi usas nun ciu in fortoin por fari mian aferon finanze sen dependa de ciu aparta persona. Cai por tio ci mi comencis la bibliotecon. En eh, citiui tri eroi, Zamenhof retro rigardas alla cefa causo malantao la decido referendumi por au malpor reformoi. reformoi. Kai la vera chialo estis che la cefa sponsoro, signoro Trompeter, minazis forlasi la aferon se reformoi ne gainus. Kai facte tio giuste occasis. Cae Zamenhof eh, attentigas al ni che tiu maldolce asperto esti sub la iugio de ununura persona, char nur unu sponsoro vivigis la aferon bone, estas risca por la aferumem. Ali se oni volas firmigi la san staton de afero, prefere tiu afero ne dependo de unu persono nur, cae tio ne nur validas rilate alla originala iniziatoro de la afero, sed ancau de la sponsoroi. Dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.